Ребят, всем привет! Вы на канале Матвей Старый. Сегодня я снимаю видео, как я складываю в портфель свои вещи в школу. Давайте я вам покажу то, что я купил. Вот это вот такую вот папку. Там для музыки, разных вещей. Вот такой вот, как сказать, тоже папку такую. Там внутри такая кнопка вот такое вот отверстие. Для иностранных языков, да? Да. да. И этот разноцветный картон. Ну, вот такой Яркий вообще, очень круто. Это, это белый. Картон, Нет, зайка, это... это белый. Там было написано, да, это белый картон. Обычная такая папка тоже. Там вот расстегивается, там ничего такого. Это такая папка, там то же самое, как... Так, эта папка о, вот это папа, это кстати. Старая, это да. с прошлого года да. по музыке, да? Покажи, пожалуйста. вот, вот Да, вижу, вижу. Это аж с прошлого, с прошлого года, в первом классе. Да, это первого класс. Это со второго класса уже. В третьем пока нет. Напомни, ты в какой класс переходишь? Третий. Ну что ж, давайте начнем со второго. Тут лежат три вот эти вот ручки кисточки. Ой, Матвей, прости, кто у нас в кадре? Грейси. Грейси. Ты тоже идешь в школу? Ты собралась уже? Грейси, ты идешь в школу тоже с Матвейчиком. Матвей, возьмешь ее в школу? Да. Хорошо, Грейс. Еще у меня есть точилка. Тоже разноцветный. Но это уже попер. Попила Матвей. Как она на украинском? Бумага цветная. А, а всё Папір на українській мові. Так, На русском альбом. языке бумага. Альбомы для рисования такие с вертолетами. Это круто. Два. И это что у нас? Это большие тоже для листы, рисования. да, Большие листы. Листы А3. Да, а три. Сейчас. ой, Так, Грейси тут пищит, как всегда, со своей уточкой. Грейси, Это Не как мешай нам. циркуль, вот. Циркуль. Давайте я пенал вам покажу. Тут э, ножницы, ножки для пластилина, блокнот и все. Ну, в принципе, больше ничего Бабка. Это может быть... Да, возьму там для чего-то. Для тетради. Да. Карандаши. Такие. И вот такие тут два столбика. Первый и второй. И тетрадки. Ой. Тут в клет... Много? Да. Тут в, О, тут в клетку и в линеечку и вот так вот ровно. И в косу линеечку. Да, и, и в косу линеечку. Ой. Ой. Пускай. Давайте этот пенал. Тут лежат ки кисти, которые у меня были. И новый пенал, который я купил в Испании. Барселонский пенал. Там внутри лежит вот такая вот стирачка, тоже барселонская. Точилка, тоже барселонская. Карандаш, тоже барселонский. И мои три ручки, они пишут, ну, это Мадагаскар ручки, а они пишут черным цветом. В принципе, то больше ничего не ложит. Так. Да, Грейси с нами тут. Портфель хочет твой примерить, да, Грейси? Пойдешь в школу? И давайте я вам покажу, что у меня еще есть. У меня еще есть линейка, вот такая вот длинная, 30 сантиметров. Еще у меня есть вот такой вот стаканчик для там карандашей, много ну, чего. И такой вот стаканчик тоже для ну, красок, туда вот смываю И тоже краски сами, а акварий. Тут есть такой вот, такие вот цвета все разные, очень много. И пластилин бисеры. Так, гуашь. И вот эти вот. Так, это обкладинки. Обложки. Обложки на тетрадки и... Книги. Ну вот на книге. Это на книге. Книги. Это на зошиты, а это на книге Угу. А? Вот и что остался на столе. А, щеденник с Рональдо. Дневник остался да. на столе. Дневник. Даже его автограф есть. И последняя вещь – расписание. Грейси будет нам писать расписание. Так, Грейси напишет. Ладно, ну ты будешь учиться сколько дней в неделю? Пять. Пять? Да. Ну, может, и семь дней. Да ну нет, ну, семь ну, точно. Не, научить там рот, домашние задания. Ну, и куда все вот эти вот принадлежности ты свои будешь ложить? Портфель. Портфель остается. Ну, прошлого года, да. так как он в отличном состоянии, да. красивый. Да. Да, но сейчас я это все складывать не буду туда в портфель, потому что оно слишком большое. Ну вот Грейси а вот уже Грейси... довольна, счастлива, вот прекрасно. Ну а что, Патвей, ты готов да, идти Грейси. в третий класс? Да, я готов. Завтра Грейси. линейка? Да, завтра линейка. Ah, la, la, la, la, la.